jàpp leen ni képp ku ci jàpp ku mu doon yaa ngi liggéey lislaam lu baax nag du baax lu doy fa nu jëm ñu bàyyi xel ci suñu boroom yàllaa nu bind moonu moom nanu ko jaamu sëriñ Tuubaa nee na te bu ko kenn bokkale wa kullu sanbin xayru sirkin yuxfaru wa sirku laa yuxfaru laa yukaffaru illaa bi tawbatin nasuhin sëriñ Tuubaa nee na bàkkaar bu ne yàlla dana ko jéggale ba mu des bokkaale kenn du bokkaale yàlla ci wax kenn du ko bokkaale ci pas-pas sëriñ Tuubaa ne yàlla képp ay yàlla ku dul yàlla yàllaay sa borom wa xayrullaahi lillaahi lasta bi walidin wa lasta bi walad yaa rabu kula walidin wa ma walad sëriñ Tuubaa nee na yàlla amul ndey amul baay te amul doom te ku sukk jur maa ñu jur la yàllaay sa borom wal xadiimu maa lahu bidaaya wa sa baqaayin maa loo niaaya cheikhul xadim nee na yàlla fi jiitu woon te jiitam googu yi amul fu mu tàmbalee bu ñëpp faatoo moo fiy des yàlla na ku ko weddi itam dee ngi ñëw bu yebalee malaakaam moomu ba mu rocc ruugi nga taqali ko adduna dëgmal ba sax ñëpp bàyyi la ak moom di nga xam ne yàlla kenn la sëñ Bamba fowul foluwul jaamu yàlla fi nekkoon loolu la jàngale te loola mën am loola maanaam jaamu bi yàlla la bu bu doon jaamu yàlla ba yàlla gërëm ko usturi dallahi wa ridwaanu saafihi na ñëpp xam ne sëriñ bi daan na wax ne àjjana ju àndal ju àndul ak jaamu yàlla àjjana ju àndul ak jaamu yàlla foo ko waaye gis man na faa dem yéene naa ko ko waaye man nekkul fi man rajaau jannatin bila taati wa sunnatil maahi qururun yaati Sëriñ Tuubaa nee na ku yaakaar àjjana yàlla nangoo topp sunna Seydina Muhammad la nga yaakaar ay wor lay jur nañu jaamu yàlla te moytu mooy yàlla Cheikhul Khadim nee na ku boole jaamoo mooy mi ngi mel ni ku yenn tabax gontu toj nañu fonk waxtu yi juróom rasulaay bi ñu ko laajee lu gën ci jaamu yàlla yi dana julli ci waxtu wa moo noonu bëgg nga sëñ Bàmba di jàng xasidaam yi te doo julli waxtu yi juróom di ko sàggane murit day laab fonk waxtu yi ndax jàng xasida du farata jullee farata addiye du farata asakaay farata li sëñ Bamba yel jàngale leer na nañu koy wax nit ñi ñu xam ko ku ko deful nag yow wàcc nga daalul xayri ka faahilihi rasulillahi nee na kii digle lu baax donte gaa yi defuñu ko am nga tuyaa ba ja waaye jàngoo benn téereb diine xamoo ci lislaam dara bëgg a turu sëñ Bamba sa bopp ngay nax sëñ Bamba wàcc na noonu li ngeen war a jaamoo yàlla maa waru taalif ko waaye yéen a koy jàng yéen a koy jëf allah yatawallifa lati yahtadi biha isa saa rabbi xayra man faasibil wahyi fànn yëpp la taalif réew mu nekk sëñ Bamba moo ci taalif ci lislaam ci sariya ci fiq bokk téere bu jàngale diine sëñ Bamba ne moo ci taalif Sénégal te loolu bu nu ko demoo dañ ko war a jàng jëfe ko mënoo nekk julit ba xëy bëgg a dund ba dee xamoo sa diine dara xamoo nooy laabe xamoo faratay julli xamoo sunna ya xamoo mustaab ya bu ñu waxee da nga doyalil ko ba ko wér sëñ Bamba du noonu nañu waxante dëgg nit ñi dañuy caaxaan rek li gën a bari ci nit ñi dañuy fo xamuñu dara seen lislaam te noonu ñuy wax itam buñ dajee gaa yi daanaka dañuy tànne li neex rek ngir addiye yi amul solo yàllaa nu yor ku fu ñëw yàlla lay wërsëgal dërëmu àddina dër jëru bàkkaar yenn yi waxal nit ñi li xew sëñ Tuubaa nee na ku yàlla xamal xam-xam nga nay ca bala ngaa dee yàlla nattu la nay ci xam-xam mooy nit ñi dajaloo yore koppar ay waxi caaxaan bàyyi dëgg wa kullu man bi ilmi qad baqila fa innahu qabla mamaati yubtala yàllaa nu yor moo fi ne yàllaa yo wërsëgale adduru wa nafu min arrahmani laysa min albidaani wa sudaani sëñ Bamba nee na njariñ ak lor nekkul ci ku weex nekkul ci ku ñuul min ci rahmaan boroom xam-xam daa war fu mu dem ràññi ko ci gëm la mu jàng waaye di ba boroom xas di la conduire di la conduire dara def dara jël xam-xam ak loolu xam-xam booy rek xam-xam waroo jàmm boroom xaalis boroom xaalis moo da war a laaj diineem nga xamal ko ko yàlla fay la rasulaay gën ñëpp amu leen compte banque sëñ Bamba yoroon xaalis dem na maa yow ma ñibbi si andaalewul ñaar dërëm sëñ Bamba la mu yor a gën xaalis xasida gën xaalis alxuraan la ko gën nan ko gëm te jëfe ko te di ko wax ñu xamul àddina moom feeg yaa ngi dund di lekk di naan wërsëg bi jeexee nga dugg bàmmeel ñëppay dem ci bàmmeel nag sëriñ Tuubaa nee bu dee teewee benn malaaka yi wàcc tool ak sam nopp naa la baa fooy wërsëg dund mbaa yëg nga ni yaa ngi bëgg war fa soo xam doo ko wàcc ba kër nga dawee yàlla ñu tëj sa buntu wërsëg tëj sa buntu jëf nga tàmbalee jëm ci borom bi tabaraka wa taala xol yi nag dee na ba nag koy waar koy waar day ree xol bu dee ko waral loolu mooy rey nu xel bi koo wax bàmmeel bàyyi ma xew day ree ndeysaan te xamul la ca la ca xew sëñ Bamba daal daawul tudd safara dana àjjana ni safaan ba ni yàlla na ci yàlla musal am ko doog na le fële nu jëm àjjana la nu jëm xamu ca dara ñi ma yàlla ñi seenu réer moo tax ñu dogu rek ku xamul kañ ngay faatu xamoo la am ci wërsëg nooy xamee àjjana nga jëm ay wax la rek boo bëggee sëñ Bamba itam sëñ Tuubaa nee na jëf ji lu mu bari bari waaye yaakaar ne moom moo la yóbbu àjjana est-ce que yàlla nangu na ko sëñ Bambaay wax est-ce que yàlla nangu na jëf ji li nga doy loo ba ne àjjana nga jëm est-ce que yàlla nangul na la ko est-ce que sa nguur yàlla nangu na ko ndax sëñ Bamba nangu na ko ndax jullit nga xam yàlla nangu na ko loo ci xam dara te nit ñi bëgguñu ku leen wax dëgg dem nañu ba kuy jàngalu tem ba ngay jàngalu yaa koy joxe waxal ma ci sëriñ diw waxal ma ci nangam di la commande déedéet waxal li nga xam ku mu neex mu noonu ku mu neex ko demee noonu il faut nga ragal yàlla il faut nu gëm yàlla te xam ne addina du kër ana sunu maam ya ana sunu baay ya dama wax ni néew bu demee Touba amu fa wëlóor néew bu romb sëñ Bamba romb Cheikh Moustapha romb sëñ Bassirou romb sëñ Baara romb Cheikh Abdou Khadir Mbacke romb Cheikh Abdou Lahat fekk fa ku la gën ana gaa yëpp dem na yàlla rey na ñëpp billaay booy boonu waaj rey na ñëpp te ci nun la jëm ay maar de taaleeg yàlla na yeex yàlla faalewu ko bu la soxlaa jël la barke Serigne Bamba Mbacke il faut ñu ragal yàlla te di ko jaamu nit ñi nañu bàyyi nelaw yu bari yi Serigne Bamba nee na bu leen jàpp seen néegi bàmmeel laa tattalu buyuutakum misal xubóor Cheikhul Khadim nee na ku lekk la nga war a lekk nelaw la nga war a nelaw bu dugg ci bàmmeel doo nelaw nan jàngali sëñ Bamba bind caaxaan yi def lu la neex wax lu la neex àjjana nga jëm billaay sa bopp ngay nax ab sëriñ mooy xaadimu rasul yoonu murit ñi jël ay jëwriñ lenu moo taalif téere yi moo dem ci géej gi moom la yàlla gërëm nan déglu sëñ Bamba waru nag mooy ne ciy caaxaan rek nun jàngkat yi ak a bari ci nun ak waxtaankat yi jël micro ñëpp di lay déglu monde bi di lay déglu ngay bàyyi diw naana maam diw nee rek sëñ Bamba laa tattalu banna tala bari waaya sëñ Tuubaa nee na bu leen sàkku xam-xam dégg naa ci bàyyi diw jàng leen alxuraan hadiis jàng tawhid mooy xam-xam loolu sëñ Bamba wax kenn du ko waxtaane amul tànt booy dem bu ñaan ñi la ñu sangoo farata nii la ñuy sangam néew nii la ñuy julee doo ko dégg ci tànt parce que neexul ndax du joxe xaalis loolu naa fekk la luy xaalis xaalis yàllaa ko gën sëñ Bàmbaa ko gën dëgg ko gën billaahi la sim il faut nu gëm boo gëmul ne sa pala ba ngay wax jàngal xuraan ak xasidaak waaraate boo gëmul amul njariñ xasida li muy rëy rëy soo ko gëmul jërë nga sonn wax naa ko kër Alaaji Baara nelawee dama leen ni fi mu nekk nii Alaaji Baara moo doon ñaanal fan yee tey ñun ñëpp moom la ñaanal si noonu la ñaanal Serigne Saliou di noonu la ñaanal Cheikh Moussa Mbacké noo nga ñaanal Serigne Cheikh xam nga luy ñaana ak ku la mën a tàqaleeg yàlla bu dee teewee ñu yenu kaamil andi xasida xam nga lu ñuy defee dañuy ñaan ku ñu ñaan yàlla kenn du ko force kenn ku nekk am na luñ luñ lay yéene di la ko ñaan jotagoo ko ma ci loxo yàlla ku ne ci nun xam nga loolu ñaan na nga fu ne ku ne ñaanal na la waaye sa aajo fajogul fajogul yàlla nga ak loola te joxewu ko yàlla kenn du ko forcé ndéem àddina gi ni nekk nag sa aajo fajowu ci bul garanti àjjana sëñ Bamba ne ku ma bëgg dem àjjana waaye wax na ñu koy bëggee law xubbuka saadiqun la ataxtoo innal muhiba liman yuhibu mu tiiw sëñ Bamba ne ku bëgg te muy te muy dëgg ci yow la nga bëgg da koy topp ku ne xam ne ne bëgg nañu xaalis ndax ñëpp a koy wut kon bëgg sëñ Bamba daan na koy firndeel la sëñ Bamba bëggan nga bëgg ko lam bañ nga bañ ko sëñ Bamba lu mu bëggan yàlla Moustapha l'islam amul benn téere bu mu jàngale boppam Cheikhul Khadim lim bind bari na li leen rek la jàngale yàlla rasulillahi l'islam loolay taxawaay sëñ Bamba nun ñii buñ dee murit leen wax di dëgg ci nun mu noo war a dàq jaamu yàlla ñëpp saab sëriñ fi raw gën fee dédoo duna dàq fee jaamu yàlla gën a bëgg njool màkka te yow nga yaa fuus donga yi sama morom bi donga yi laay waxal de waxuma ak kilifa yi nañ ci bàyyi xel bu ñu dajee tee bu ñu naxante bu ñu jayante ñun ñi ki ci jàng kus néew li nga xam lu mu néew néew na nga ko wax sëñ Bamba daa waxan ni nawal xalbu min nii ba sa ilmin te yaqudu sa taalimi wa taalimi lillaahi si dëx yi sama xol am na yéen man sëñ Bamba yu li xam-xam boo xam ni da yow matub jaam yóbbu ko ci yàlla sëñ Tuubaa nee na ab sëriñ dale woo mat jëmale ci yàlla waaye bu la jëmee ci boppam bàyyi ko ab sëriñ dalay womat wan la yàlla sëñ Bamba nee na bu la wane boppam bàyyi ko mënu laa jëriñ dara njëriñ ak loolu yàllaa ko yor sëñ Bamba ko bind adduru wa nafu min arrahmani laysa min al bidaani wa sudaani waxi sëñ Bamba laay wax il faut ñu wax loolu nit ñi bëgg nañu waaye xamuñu walakin nag sar naa si laa yàlla moo na laa xiloo na laa skuroo na alxuraan su tuddee nombre la mu cee teg ju jag lépp ci nit ñi xamuñu lépp ci nit ñi duñu sant lépp ci nit ñi mu ngoog xeluwuñu kon ñu war a bàyyi xel ci ni sëriñ Tuubaa wàcc na seen sëriñ sëriñ Saliou Mbacké màggal Tuubaa ñëpp teew sëriñ Saliou tuuri ay rangooñ di ñaanee man saa borom mu jéggal ma noonu nga bandi ba léegi lam fa la fem ñaanee ma saa borom mu jéggal ma Cheikh Abdoulaye Mbacké réew mu mu nekk da war a ba xëy dem te kenn waru fa kenn mu tawaat ñoo ñaaw Cheikh Abdoulaye nee na bu ñu takkee loxo takki tànk cër ci jaar jëme ci bàmmeel bu ñu mooy sa kilifa ku dul sëñ Bamba soo ma dégg da nga xeeb xeebu yat yaa si ngay jël fa ñu jëm sëñ Bamba rek nga fa xam dara ma daaneel sëñ Modou Bousso Dieng ku leen di wax naka pexe ka woote woon ci àdduna ba ñëpp yi si fàdduna dañ ci mëntatu àdduna te jéem a wuy ji mooy pexe jaajëf Cheikh Rafal nee na ak fóoree sangu farata yomb na jigéen ji la bu àndeek moom noo ko sangoo na la ki la lewul bu àndeek moom noo ko sangoo duna waxi aarifa ngoog sëñ Bamba mooy garab gi mbooleem taalibeem yi ay bànqaas lañu ku ne fa nga féete nag daa ami sëriñ ci yoonu murit ami seex maam Cerno Ibrahima daamal daara mutti ab sëriñ la moom la sëñ Bamba jël xalimaam ni waan na Ibrahima faati lam yu xalif nii fi siqarihi wala fi kibrihi sëñ Bamba wax ni Ceerno Birahim ba mu dee gone ba dama nekk mag mosul juyoo ak man Ceerno fa jëkk moo fa mujj te sàgganul kon du neex a romb dama ne Ceerno jëkk sëñ Bamba te moo fa mujj te sàgganul kon du neex a romb ay sata la jëndi te Daaru Muxti sama jàkk ji kuy timb ci dugg sa tama ngi ma dégg waaye ba ko Cheikh Rafal di gën a ji day nañ dindi per yi ki ma gën si amul yoon dañ koo bandi kooku loolu jagleem la Cheikh Issa Diène lu nekk ci jaareem muy seng mu di mu di lal moo ko fa def seen daal Assane Ndiaye jàngalekat la woon sëñ Abdou Abdourahmane Lo alxuraan la doon jàngale sëñ Mbàkke Busa grand-mère sëñ Bamba jubóog yàlla sabata kaw niya xalilallaahi billaahi sarmadan abiballaahi sëriñ Tuubaa nee na giñ naa ni maay xarit yàlla maay soppab yàlla kooku nag lu mu nu digal ba bind ko da koo ñor nañ ko gëstu nanu gëstu sunu lislaam noo bokk réew mi ñëpp moo mënu ko bokku ñoom nit ñi ay tarixa li nu war a demoo mooy sëñ Tuubaa nee na bu leen yàq sama der ñu ne ko mbàkk kenn mënu ko mu ne ah kay di ma tuddoo ne cëb koñ yor ma kaal wu ñu xeebe sa der nga yàq man mi ngay tuddoo sëñ bi kenn du ko tuddoo yor sa bagage si bopp dem ba gaa yi bañ la nga naa sëñ Bamba la ñu bañ fekk yow la ñu bañ yow ni nga mel moo normalul murit day silwiise murit day diine murit day maanu murit day jub maa ngi siyaar ñëpp di leen jégul di leen jéggal yàlla na yàlla boole jéggal salaatu wasalaam ala rasulillah aduna manu ko xawlintu wal